Доставка за 60 хвилин або піца безкоштовно. Усім новим клієнтам піца пепероні у подарунок. Карантин не привід відмовлятися від смачненького. Піца Кет єдина цілодобова доставка піци у Полтаві.